Hello, mambo vipi? Naamini uko poa. Asante kwa kuendelea kuifuatilia chaneli yetu ya Daktari Kiganjani hapa pa kupitia YouTube pamoja na Facebook, bila kusahau Instagram, tunafahamika pia kama Daktari Kiganjani. Hii ni sehemu ya pili ya kukoroma, na tunachoangalia leo ni tunawezaje kuzuia hali ya kukoroma. Hii ni baada ya kuangalia sababu ambazo zinamfanya mtu kuwa na hali ya kukoroma, ikiwa ni pamoja na matibabu yake. Lakini sisi ambao tunawazunguka watu hawa wanaokoroma, kuna baadhi ya vitu ambavyo tume tumekuwa tukiwafanyia tukiamini kwamba tunawazuia wao kukoroma. Kwa mfano kumpiga mtu kibao e, kofi anapigwa pale anapokoroma akiwa usingizini, kumwagia maji, lakini wakati mwingine hata kumshtua kwa sauti kubwa, na watu wanaenda mbali zaidi, wanawaziba pua pamoja na mdomo. Sasa yote haya tunayoyafanya kwa watu wenye hali ya kukoroma, je, kiafya inawaathiri vipi? Anatoria Gabriel, niko na Dr. yubu Msalilu hapa hapa kupitia chaneli yetu ya Daktari Kiganjani, anatufafanulia kuhusiana na hili. namna ya kuzuia hali ya kukoroma, kuanzia kwa mama anapopata mtoto, anamsaidiaje ili asiweze kupatwa na hali ya kukoroma, pengine kulingana na namna ya kumlaza na kadhalika, na kwa watu wazima anafanyaje ili azuie kabisa hali ya kukoroma? Sawa, kukoroma kule kwa hali ya kawaida ambako kuna hali ambayo ni ya uchache kunaweza kukapunguzwa, kukaondolewa kwa kufanya lifestyle changes au mabadiliko ya maisha, mfumo wa maisha ambayo tunaishi. Kwa hivyo tutamshauri hapa mtu afanye vitu vya kiafya, na kitu cha kwanza kama tulivyokusha kusema kwenye udaktari wetu, ABC za udaktari ni mazoezi. Daktari wetu utakutana naye atakwambia ufanye mazoezi kwenye kila kitu, atakwambia ufanye mazoezi. Kwa hiyo hakuna sema ambako hakuna faida kwenye mazoezi. Kwa hiyo cha kwanza afanye mazoezi, ajitahidi kulala muda ule ule kama nilivyokusha kusema hapo mara ya kwanza, ajitahidi kama analala basi saa nne, basi jitahidi kulala saa nne hiyo hiyo, usizidishe nusu saa mpaka dakika arobaini baadaye. Weka muda wako ambao ni maalum ambao utakuwa umelala, alafu na usimamie, alafu unapokwenda kulala lala kwenye upande wako wako. Kwa mfano mtu alikuwa analala, chukua mfano kitanda, kitanda tunakigawanya katikati, mtu akifika analala katikati au pembeni. Kwa hiyo akilala kwenye ule upande wake mwenyewe anatakiwa lale kwa mfano labda amezoea kulala upande wa kushoto, anakuwa comfortable kulala upande wa kushoto, basi alale upande huo wa kushoto. Mara nyingi apende kulala, mwili wake umeshazoea kwamba hivyo ndo tuna digest vitu vyetu, kwa hiyo alale ule upande ambao ameuzoea. alafu kitu kingine, kuna wale wengine ambao wanakuwa na changamoto, tunawapatia vitu vya kubana pua kwa namna nyingine kuweza kuzuia ule mfumuko wa hewa ambao unaingia ndani. Kwa hiyo anaweza kawa anaziweka kama anazibana, anaziingiza kwenye pua, zinasaidia kuye kuweza kulala kwa utulivu. Kuna wengine tuna watibu changamoto iliyopo kwenye mfumo wa hewa, kwa mfano congestion, kama mtu alikuwa na mafua, alikuwa na labda pumu na kadhalika. Kwa hiyo tunatibu vile vitu ambavyo vili vilikuwepo. Kwa kutibu vitu ambavyo vilikuwepo, vinasababisha yule mtu anapata nafuu na kuacha kule kukoroma, kama ilikuwa ni sababu hiyo. Lakini pia tunawaambia watu waepuke kunywa pombe au kilevi chochote kile kabla ya kwenda kulala. Na hapo sasa, Dkt. Ibwa, mtufafanulie kuna uhusiano gani kati ya hali ya kukoroma ama mtu kukoroma wakati amelala na unywaji wa pombe ama aina ya ulaji wa vyakula kabla ya kulala? Asante. Unapokuwa unakunywa pombe kabla ya kwenda kulala au unakula vyakula vingi kabla ya kwenda kulala, maanake unauamsha mwili wako. Ndio maana tunashauri mara nyingi usile afu ukaenda kulala hapo hapo. Nafikiri ushasikia madakari unashauri hivyo. Kwa hivyo unapokuwa mwili wako uko active, unafanya kazi, mwili wako unafanya kazi, afu unataka kwenda kulala, na katika sayansi ya kulala mwili tunataka ushuke chini, joto lishuke, mapigo ya moyo yapungue kidogo, kila kitu kishuke chini kidogo, afu ndo mwili utengeneze ile kichochezi cha kulala. Sasa unapokuwa umekunywa vitu vingine vinafanya mwili uamke, uchukue kile chakula uki ukiingiza kwenye damu au utoe ile sumu iliyopo kwenye pombe, na ndipo hapo mwili unakuwa umefanya kazi, kuona unachoka zaidi. Huo ndio uhusiano uliopo. Na kitu kingine cha mwisho hapa kwenye namna ya kuzuia kukoroma ni kwamba tunawashauri mtu anaweza kanyanyua ule upande ambao unaweka kichwa angalau nchi nne, au alale kwa mto. Kama alikuwa analalia mto mdogo, basi aongeze mto mwingine, kwa atakapokuwa amenyanyuka kidogo mwili wake, inamaanisha kwamba ile hewa itakuwa inakaa vizuri, ni kama ana adjust ule mfumo wa hali ya hewa. Vipi kwa upande wa staili za kulala, aina za milalo kwamba mwingine anasema usikunje shingo, usikunje miguu, usijikunje, nyooka, usilale chali, lalia tumbo. Hii inahusiana vipi? Pengine inaweza ikawa njia mojawapo ya kuzuia kukoroma nyakati za usiku. Mwili wako unajua zaidi wewe unavyojua, na uwezo ukamwambia mtu asikunje miguu au asikunje shingo wakati haelewi anachokifanya. Nani huwa anajua anachokifanya akiwa amelala? kwenye vitu ambavyo vinakuja automatikali Kwa hiyo ni namna ya kulala kunajitengeneza tokea mtu anavyokuwa mtoto. Kwa hiyo tunamaana akasema kama analala ule upande wake aliozoea kulala, alale ile katika ile position ambayo mwili imezoea kuadi kuadjust kwamba mwili unajua kabisa kwamba mtu akilala hivi hewa itaingia vizuri hapa, itafanya hivi, itafanya hivi, itafanya hivi. Kwa hivyo usisikize huo ushauri, wewe lala unavyotakiwa. Cha msingi fanya vitu vya msingi vile vya kumodify maisha yako, namna ya kuishi, na vitu vitakuwa vizuri. Kwa hapo, wakati tunamalizia kuhusiana na swala zima la hali ya kukoroma, dr Ayubu, zungumza na watu ambao wanatusikiliza hivi sasa kwamba kumekuwa na matukio ya mara kadhaa, utaona mtu anapogundua kwamba aliyelala pembeni yake, aliyekaa pembeni yake amesinzia lakini anakoroma. Watu wengi wamekuwa waki aidha kumcheka au kumpiga hata kofi, kama kumshtua kwamba acha kukoroma. Mtu anampiga kofi, anampiga na kitu kizito anampiga wakati huo akimtolea sauti kubwa, kwa nini unakoroma? Hivi ni vitu ambavyo kwa namna moja ama nyingine vinaweza vikamwathiri huyu ambaye anakoroma, ama tunamsaidiaje baada ya kubaini kwamba anakoroma, ili tusimwathiri kwa namna moja ama nyingine, wakati huo yeye aendelee kusinzia usingizi ambao unamsaidia kiafya. Upendo siku zote, ukitaka kumfanyia mtu kitu kizuri lazima ukifanya kwa upendo. Wewe ukiwa umelala, kama una changamoto, utapenda kupigwa, na hata kitaalamu, kuna shida, mtu ukimpiga akiwa amelala, unaweza ukamshtua kule kumshtua, sio kila mtu ana, ana react sawa kwenye mshtuko. Kuna wengine akishtuka anaweza ukamfanya mtu atakazimia au mtu akapandisha pressure, yani akapandisha shinikizo lake la damu na kadhalika. Kwa hivyo njia nzuri ya kumsaidia huyu mtu ni kweli, wanachokifanya wao wanakuwa labda wanania nzuri kwamba amrudishe kwenye hali yake ya kawaida. Unatakiwa mtu unamtingisha gently, pole pole, au unamweka vizuri, unaweza ukamsogeza uka, uka kwenye upande mwingine wa, wa kitanda vizuri, au ukamsogezea mto wake vizuri. Kama alikuwa me, amelala me, ameweka shingo upande labda wa kushoto au wa kulia, ukamsaidia kuisukuma ile shingo yake vizuri, kakaa katikati ikiwa imenyooka. Huo ndio upendo ambao unatakiwa, lakini sio kumpigia makelele na kumwamsha tena. Ukimwamsha tena sasa ataanza kulala upya, kwao unakuwa hakuna ulichokifanya. Lakini ukimsogeza vizuri, ukamweka vizuri, kama tunafanya kwa watoto wadogo, yani mfano ni ule ule kama kina mama kwa watoto wadogo. Mtoto anapokuwa amelala au analia au anakuta kwa mfano mtoto anapata shida kama ya kupumua, mama huwa anachukua namuweka vizuri mtoto, mtoto anaanza kupumua vizuri, ndio kinachotakiwa cha msingi. Kwa hiyo maana nikasema kwamba tunaanza kwa upendo, na hata nitoe ule wasaa ni kwamba wewe unayemuona mtu anakoroma ni mtu wa muhimu sana kumsaidia huyu mtu anayekoroma, kwa sababu wewe muda wako, kwa sababu unamuona anakoroma, inamaanisha kwamba utamuweka yule mtu vizuri katika mazingira ambayo ni ya usalama, kwa kumwambia kwamba anakoroma, kwa kumsindikiza kliniki au kumpeleka kwa daktari daktari au kumsaidia kwa namna hiyo hapo, ambayo mkishaenda wote mkapata matibabu, utamsaidia hata kumwekea mto au kitu chote kile kama anakoroma usiku. Kwa hiyo upendo ni kumsaidia na sio kumcheka au kumtandika kibao. Kwa hivyo, kwa kuviainisha tu vitu hatarishi kumfanyia mtu anayekoroma ni vipi? kumtandika kibao, kumwamsha kwa nguvu, tunaweza kusema kum, kumcheka pia, kwa sababu inamwathiri kisaikolojia. Alafu kuna wengine unamwagia maji watu, hicho sio kitu kizuri, au kumsukuma, kumziba pua na mdomo, ni hatari kabisa kabisa, kwa sababu utamfanya asipumue. Kwa unakuwa umsaidii, huo unakuwa ni ukatili, kwa sio msaada kama utamfanyia hivyo. Kwa hivyo fanya tu binadamu, kama nilivyokwisha kuongea hapo juu. Sawa, naamini utakuwa umejifunza mengi kuhusiana na hali nzima ya kukoroma kama alivyotufahamisha kitaalamu na kwa ufafanuzi mzuri na elimu ya kutosha, lakini pia ushauri namna ya kumsaidia mtu ambaye anapolala basi anapata hali ya kukoroma kutoka kwa Dr. Ayubu Msalilwa kupitia chaneli yetu ya Daktari Kiganjani. Tuko Instagram kwa jina hilo hilo la Daktari Kiganjani, lakini pia YouTube channel yetu hii. Usisahau kusubscribe ili kuhakikisha unapata updates kwa kila wakati ambao tunakufikia. Elimu ya kutosha kwa masuala mazima ya afya ndio kazi yetu kubwa, kukuweka karibu. Lakini pia Facebook tunafahamika kama daktari underscore kiganjani. Ni elimu ya afya kiganjani mwako, na tunakusitiza tu kwamba kupitia kiganjani mwako tutaweza kuokoa maisha na kufahamu vitu vingi kuhusiana na afya.